mukama nfe yebazibwa aboluganda amanya ebamtaimeda namutebikulu omusumba liberty worship center lugala mbagala nnyo era waliwo amawulire ndoza gagenda ku social media wonna tinamutebyafudde banna nze nkyalina omulimu munene nkyalina okubuulira enjiri ey'obwakabaka era nyawebazaamu amanyi nti ndi mulamu naye oyambika ye mulabe wange ye amanyi nafudde kuba ebyandikwa bigamba nti ensozi zivaawo nazo nezitamanya kati omulabe yalowooza nafudde nze ndi mulamu era nkyabuulira enjiri mbaagala nnyo era gye tuli akawungeezi olwaleero ne wiiki yonna tugenda kubeera very very powerful omukono gwa mukama gugenda kubaawo nga guwonya nga gusumulula mbaagala nnyo mukama abawe omukisa wendi ndi mulamu mu linnya lya yesu ogwo omulundi gwakubiri emyaka ngaetaano kumi bambikaawo nti nagudde oba nvudde ebwayise nti emoto evudde ku luddawa bingi nnyo naye mukama mulungi ndi mulamu siina buzibu bwonna mu linnya erya yesu ah, nate era mwebale nnyo abatugoberera ku mukutu guno ah, mukola kyamaanyi nyonyini ddala ate nga kyekisinga okuba ekirungi ah, tuzze okuba nga twongera oclarifyinga ku nsonga ya pasta namutebi imelda Eh, ensonga egenze maaso n'okuba nga ebona eh, amawanga ku mitimbagano gya social media ah, okusinziira katambi akatuweerezeddwa ah, okuva ewa pasta emelda namutebi kaclarifyinga nti mukyala mulamu ddala ate era mukyala akyali mulamu tteke nga bwe twabategeezezzaako mu vidiyo yaffe eyasoose gye twakoze nti ekituufu baasoose ne bapositinga nga balaga nti pasta imeoda na mutebi yafudde abula nafe nituvayo netuba clarifying netubagamba nti si yafudde era oba wawuliza nnyo vidiyo eyo mu nkomekerero yaayo yakulaza ekituufu nti oli yabadde afudde yabadde imaculate namutebi era nga musumba wa chachi erisaidi z'ekisoga mu mukono disitulikiti e, eh, chachi yebagiyita fishers of men ye mukono disitulikiti si yono era twaclarify nze ntubagamba nti si yemelda namutebi uh, okwongerezako ku ekyo n'omukyalo nno pasta emelda namutebi agenze maaso naclarifying eggwanga nti ye akyali mulamu era n'abategeeza nti akyalina ebyokukola bingi okuweereza katonda okussaako n'okuba nga abuulira enjiri n'agamba nti abamuwalana bibamubika nti afudde olw'ebigendera byabwe bitanabategeerekeka naye nga omukyalo ono pasta emelda namutebi tujjukireko ku nti yazaalibwa mu mwaka gwa 1917 era nga mukyala musumba mu church eye uganda era eyitibwa liberty worship center ng'eno esangibwa wali lugala ah, mukyala ono yazaalibwa essaawa zino abagenzi nga mwemwali omukyala ayitibwa rosmil nakakawa n'omwami gwe bayita waita ah, abantu bano baali mu kitundu ky'ebusujju mawanda era gye yakulira mu butambala district uh, omukyalo ono oluvannyuma lw'okubanga yali ye second bon way kika oba wa famire yagenda maaso n'ava mu ssomero ngera ano yava mu ssomero mu primary 5 bwato neyegatta ku kusoma bayibuli oba gye twandise bible school eya kayanja ministries oba at kayanja ministries we yasinziira okubanga asomye bya bayibo nate era mu mwaka ogwa 214 uh, mwezi ogwa may uh, naku z'omwezi nga ssatu pastor imeruda yaggulawo echaachi ebalibwamu obukadde bwa dola obuyitirivu ngeri eno esangibwa ku ttaano mu kampala district mu western uh, chaachi ya pastor namutebi imeruda etuuza abantu abawera ddala omutwalo gumu n'ekitundu era nga kino kyamumalirwako ssente eziwera ddala obuwumbi musanvu obwe uganda okulaba nga ateekawo kyaki eno era nga kyaki eno yamuyambibwako abantu abakuŋŋaaniramu okubanga basabiramu bakwataganirwamu ne baba nga bazimba kyaki eno era ng'etudde ku yiika kumi na musanvu bweddu ezettaka era nga ye mukyala bano bye twandiise abakyala abamalirivu abeekolera oba kwegamba abeeyimirizaawo mu ngeri omu oba endala yafiirwako omwami emabega cow recently era kyali kiseera kibi nnyo kizibu nnyo ddala ku saidi ye wamu n'abantu abasinga abagoberezi be wamu neggwenga uganda kubanga ogwo gwali musingi gw'amaanyi nate era mu nsi ey'e uganda so Uh, omukyala pastime ode namutebi uh, yagenze mumaaso na clarifying era agenze mumaaso nategezegwanga nti ye akyali mulamu eh, era babadde bamubika ndowooza naawe yungidde okakasiza eddala nti omuntu gwe twakutegezezaako nti mulamu nate era akyali mulamu so nkwebaza nnyo okubanga oliwomu naffe ate era okubanga otugoberera ku mukutu guno nyini ddala mukama nfe yebazibwa aboluganda amanya ebamtaimeda namtebikulu omusumba liberty worship center lugala mbagala nnyo era waliwo amawulire ndoza gagenda ku social media wonna tinamutebyafudde banna nze nkyalina omulimu munene nkyalina okubuulira enjiri ey'obwakabaka era nyawebazaamu amanyi nti ndi mulamu naye oyambika ye mulabe wange ye amanyi nafudde kuba ebyandikwa bigamba nti ensozi zivaawo nazo nezitamanya kati omulabe yalowooza nafudde nze ndi mulamu era nkyabuulira enjiri mbaagala nnyo era gye tuli akawungeezi olwaleero ne wiiki yonna tugenda kubeera very very powerful omukono gwa mukama gugenda kubaawo nga guwonya nga gusumulula mbaagala nnyo mukama abawe omukisa wendi ndi mulamu mu linnya lya yesu ogwo omulundi gwakubiri emyaka ngaetaano kumi bambikaawo nti nagudde oba nvudde ebwayise nti emoto evudde ku luddawa bingi nnyo naye mukama mulungi ndi mulamu siina buzibu bwonna mu linnya erya yesu